Pesëmbëdhjetë ushqimet më të mira për të humbur peshë Ju lutemi bëni subscribe Esato Një vezët Vezë janë të efektshme për shëndetin, të cilat tashmë dihet se nuk ndikojnë negativisht në kolesterolin në gjak. Ato gjithashtu nuk shkaktojnë sulm në zemër. Vezët në mëngjes ndihmojnë për të humbur peshë. Dy qumështi Qumështi është shumë i dobishëm për trupin. Edhe jogurti i cili është bërë nga qumështi ndihmon për të humbur peshë në një periudhë shumë të shkurtër. Tre, Salmoni Salmoni është një lloj peshku, i cili është shumë i rëndësishëm për të humbur peshë. Salmoni është i pasur me cilësi të lartë proteinike, yndyrna të shëndetshme dhe gjithashtu përmban të gjitha llojet e ushqyesve të rëndësishme. Ai gjithashtu përmban omega tre acide yndyrore. Katër, Perimet Perimet si lulelakra, brokoli etj janë shumë të dobishme për të humbur peshë. Ato kanë shumë fibra dhe nuk përmbajnë shumë proteina. Kombinimi i fibrave dhe vitaminave janë të dobishme për të humbur peshë në një kohë të shkurtër. Pesë shalqiri Shalqiri përmban aminoacid që përdoret për të humbur peshë. Konsumimi i aminoacideve ndihmon për të humbur peshë brenda tre muajve. Ai përmban shumë ujë i cili është gjithashtu i dobishëm për shëndetin, Faktike. Com. Gjashtë Çaji i gjelbërt Çaji i gjelbërt përmban shumë vitamina që janë të dobishme për humbjen e peshës. Kush konsumon të paktën pesë gota të çajit të gjelbërt në ditë humb peshë shpejt. Ky çaj gjithashtu është shumë i dobishëm për të gjithë trupin, duke përfshirë nga thonjtë deri tek flokët. Shtatë Tuna Peshku tuna është një ushqim që përmban sasi të lartë proteinash dhe përmban kalori të ulët si dhe nuk ka aq shumë yndyrë në të. Tetë arra. Arrat kanë yndyrë të lartë, por gjithashtu janë të dobishme për të humbur peshë. Ato rrisin metabolizmin që ndikon në humbjen e peshës. Kush ha arra ka tendencë të jenë i shëndetsh dhe i dobët, por hani një arrë të vogël çdo ditë. Nëntë ujë. Uji nuk ka kalori dhe sa herë që ju të ndiheni të uritur pini shumë ujë. Kjo mund të ndihmojë për të frenuar oreksin tuaj. Dhjetë fasulet e zeza. Fasulet e zeza përmbajnë proteina dhe fibra. Fasulet e mbushin barkun dhe ju japin shumë forcë. Njëmbëdhjetë gjiza. Gjiza ka tendencë të ketë shumë proteina të dëshiruara të cilat stimulohen në trup. Ajo është e ulët në yndyrë dhe karbohidrate. Ajo është e mbushur me kalcium e cila ndihmon për të reduktuar yndyrë. Dymbëdhjetë jogurti Jogurti është shumë i rëndësishëm për trupin e njeriut për të qëndruar i hollë dhe i shëndetshëm. Ai përmban bakteriet probiotike që mund të përmirësojnë funksionin e zorrëve. Trembëdhjetë sallatat Sallatat janë gjithashtu të rëndësishme. Ato përmbajnë shumë fruta dhe perime të cilat janë të dobishme për të humbur peshën. Hani sa më shumë sallata në çdo vakt të ushqimit për të qëndruar vital dhe të shëndetshëm. Katërmbëdhjetë rrushi dhe boronica. Rrushi dhe boronica janë fruta të freskëta dhe janë të dobishme për trupin sepse përmbajnë yndyrna të ulëta. Pra hani këto fruta do të mbushni barkun tuaj dhe të jeni në formë të shkëlqyer. Pesëmbëdhjetë Kafeja Kafeja rrit metabolizmin tuaj e cila ndihmon për të reduktuar yndyrnat nga trupi juaj. Konsumoni kafenë dy herë në ditë dhe do të qëndroni energjik dhe shëndetshëm.